Saluton cara e mi revenas en uh, la urbo centron post uh, kelka itagoi dum kiam uh, mi ne venis mi havis neniun kialon kai hodia vere la urbo centro estas preskaŭ sen homa kai la sento estas atendo pri la fino de citiu tiu jaro do ni ankaŭ same atendu ĝin Citiu tiu jaro estos memorigita de la homaro kiel la vere turno punkto mi pensas bone do resto con ni, cun medito con ni, dankon. Saluton, cae bon venon a nia nova Zamenhofa Medito. Citiu estas la lasta medito de Iaro 2012. Hodio, mi volas legi cae mediti con vi sur du el tiroi e la parolado en la Oca Congresso 1912 quiu ocasis en Cracovo. Mi estas iepagio quartcent dec uno. Mi finis tion cium mi intensis diri al vi, carai amicoi. Mi scias tre bone, che multa in el vi, mia nuna parolo, malagrable sen illusi igos. Cun mal dolce sento de ne plunumita espero, vi eble demandos, ciu en sia lasta congressa parolo, en sia canto de cigno, li nenion pli havas por diri al ni? Cai la respondo venas pli sube. Multe, multe tre multe, mi volus hodiau diri al vi, char mia coro estas plena. Sed, hodiau, mi staras antau vi ancora en rolo officiala, cae mine desiras, che mia privata credo, estu rigardata, che el deviga credo, di ciui esperantistoi. Tial, pardonumin, che mi pli ne parolas hodio estas la lasta tago de citiu terura iaro 2012. Cai pro tio mi volis electi la canton de signo de Zamenhof. Cai quel foie estas pli bone silenti ol commenti. Do, pro tio citiu commento ne commentas. Mi salutas vin el core, cai ni revidos nin en la nova iaro. Dankon pro via atento. Gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine.